ربي مو طبيعي لسه اسمه هو هذا اللي وقع هم هذا اللي بعد طلق والحسين لك ذيب والله ذيب كفو ثلاثة كفو والله كفو <laughs> way quiser el agora ああ、いいな。Thank you. Đâu phải cái mình.